مجروح بث الأرض 的花。 ذقت ولا لم أتحلى عمي لدى المبرور سجل بارح وجودي من بعد حياة الموت ذقت ولا لم أتحلى عمي 大家努